Ребята, хотел немного рассказать вам о моменте прикорма рыбы, закорма рыбы. У меня есть вот такой фидер, центральная удочка, которая вы стояли, я вам уже показывал, было в предыдущем видео. То есть, данная кормушка весом сама 60 грамм, я в нее ложу прикорм для рыбы, и делаю несколько забросов. Забросов 5, 6, то есть центральную часть между своими двумя рабочими удочками. При моменте попадания в воду через отверстие выходит каша и вся оседает, можно сказать, плотным слоем на дне.